2023 अल्टीमा के लिए सफल टेक्नोलॉजी और तरक्की का साल है और 2023 की 27 मई को एक लंबे इंतजार के बाद एक यादगार इवेंट बर्लिन में आयोजित होगा अल्टीमा मोमेंटम कन्वेंशन यूरोप इतने बड़े इवेंट का हिस्सा बनने से चूक नहीं जाना आपका इंतजार कर रहा है नई सफल टेक्नोलॉजी का प्रेजेंटेशन पॉजिटिव एनर्जी का सागर पूरे साल के लिए अनोखी एनर्जी का डोज दुनिया भर के टॉप लीडर्स के साथ मुलाकात पावरफुल नेटवर्किंग और आश्चर्यजनक खबरें साथ ही नए अल्टीमा डेबिट कार्ड की प्रेजेंटेशन एलेक्स रिनहार्ट के हाथों से अवार्ड्स और शानदार आर्टिस्ट के लाइव म्यूजिक के साथ एक आग लगा देने वाली आफ्टर पार्टी इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं जल्दी करें सीटों की संख्या सीमित है